सबसे पहले मैं पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद जवानों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है लोगों का खून खोल रहा है ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं वो भी स्वाभाविक है हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी